jinsiy aloqa paytida ayollarda vaginizm bo'lsa nima bo'ladi va nima qilish kerak albatta vaginizm nimaligini birinchi navbatda aytib o'tishim kerak vaginizm bu vaginal mushaklarning reflektor qisqarishi hisoblanadi ya'ni jinsiy aloqa payti mushaklar reflektor qisqarib qolsa mana shu jinsiy olat chiqmay qoladi vaginal oblasdan bu paytda nima qilish kerak albatta e, bu paytda 20 daqiqa vaqtingiz bo'ladi sababi bu qisqarish paytida jinsiy olat shishib ketadi ya'ni nabuxanga bo'ladi va battar bu chiqolmay qolishi mumkin endi nima qilish kerak birinchi navbatda iloji bo'lsa tinchlanish kerak va issiq dush qabul qilish kerak bo'ladi agar mana shularda ham yordam bermasa darhol tez tibbiy yordamni chaqiring ular spazmolitik qilishadi va e, mana shu spazmolitiklar mana shu mushaklarni bo'shashishga olib keladi va siz jinsiy holatingizni chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi azizlar sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin